Yo, what's up mga props? Ayun, yun, style style sa tayo dyan? So kagising ko lang Grabe, so mag-gym ako ngayon Pero share ko muna sa inyo kung gaano dito kayo ngayon sa Saudi no So lupet, grabe summer na Medyo pag naliligo ka <laughs> Yun Yung tubig medyo umusok-usok na rin <laughs> Mga props mga paps. So, yun, kamusta kayo sa dyan? So, kagising ko lang. Grabe. So, mag-gym ako ngayon. Pero, share ko muna sa inyo kung gaano dito kayo ngayon sa Saudi, no? So, lupet. Grabe, summer na. Medyo, kung naliligo ka, <laughs> yun. yung tubig, medyo muusok-usok na rin. <laughs> mga trap. Pero, yan, share ko sa inyo. Grabe yung init. So, sobrang liwanag. Mga traps. Yan, no? Yan. Nakita nyo. <laughs> so, ano mga traps, grabe. Ah, uh, yun. So, ingat-ingat pa rin kasi mahirap, mahirap magkasakit, no? Yung mid stroke, di ba? Yan. Yung kalaban ng init, di ba, mga trap? So, yun. Uh, so, time check dito, mga traps. Time check is around, ayun, 1.30. So, tagaktak pa rin yung pawis. So, dito lang nga lang ako sa labas ng gate namin. So, hindi ako naglalakad-lakad doon sa malayo kasi sobrang init nga. Medyo masakit sa balat. So, pag bibili naman ako sa bakala o yung tindahan dito, yun, lakad pa rin. <laughs> Siyempre, paglalabas ako hapon na ng mga trapos kasi grabe. Grabe yung init. So, yun mga kababayan, ingat-ingat pa rin tayo ng mga tropa ko dyan. <laughs> Ayan, So yun, sa mga hindi pa nakasubscribe sa channel ko, subscribe nyo yan mga trops para updated kayo sa mga vlog ko no, mga trops. <laughs> so yun, yun lang may share ko sa inyo no, uh, mga trops. So yun, grabe. Thank you, thank you na marami sa mga support nyo dyan.